экинчи космогониялык гипотеза 1796 жылы француз астроному лаплас тарабынан айтылган Сатурндур шакегин планетадан өз огунун айланасында айланган газ шакекчеси катары кабыл алып лаплас анын өнүгүүсүн алгачкы этабында күн эбегейсиз жай айлануучу кызытма тумандык протокүн деп эсептеген гравитациянын таасири астында протокүн кысылып анын айлануу ылдамдыгы өскөн ошондуктан ал жалпак формага ээ болгон андан ары кысуу менен проток ири шакек бөлүнүп муздап өзүнчө уюп калган алардан планеталар жаралгандай эле бул шакекчелердин проток бөлүнүшү бир нече жолу болгон планеталардын спутниктери да ушундай эле жол менен түзүлгөн